लिब्रे ऑफिस राइटर में मुकामी जुबानों में टाइपिंग पर इस ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस सबक में मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ कनाडा में टेक्स्ट प्रोसेसिंग से वाकिफ कराऊंगा यहाँ हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर उबुंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं अब मैं बताऊंगा कि आप लिब्रे ऑफिस में कनाडा टाइपिंग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप इस तरीके कार का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में किसी भी जुबान को कॉन्फ़िगर करने के लिए कर सकते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करें तफसील के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर दस्तियाब सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर पर सबक देखें कॉन्फ़िगरेशन चार स्टेप्स में होता है चेक करें अगर स्किम आपके कंप्यूटर में नस्ब है अगर नहीं तो दर्ज जेल पैकेजेस की निशानदही करने के लिए और स्किम को इंस्टॉल करने के लिए स्नैपटिक पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करें जब तक आप ये कर रहे हो तो ट्यूटोरियल को रोक दें और जब हो जाए तब रिज्यूम करें आगे कीबोर्ड इनपुट तरीके के तौर पर स्किम इम मॉड्यूल को मुंतखब करें टेक्स्ट इनपुट के लिए जुबान के तौर पर कनाडा के इंतखाब के लिए स्किम कन्फिगर करें कंप्लेक्स टेक्स्ट तरतीब के लिए कनाडा के इंतखाब के लिए लिब्रे ऑफिस को कॉन्फ़िगर करें मैं अब इन स्टेप्स की वजाहत करूंगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज सपोर्ट पर क्लिक करें अगर स्क्रीन पर रिमाइंड मी लेटर या इंस्टॉल नाउ मिलता है तो रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करें कीबोर्ड इनपुट मेथड सिस्टम में स्किम मॉड्यूल को मुंतखब करें यहां यह पहले से ही मुंतखब है तो हम कुछ नहीं करेंगे तीसरा स्किम को कॉन्फ़िगर करने के लिए सिस्टम प्रेफरेंसेस और स्किम इनपुट मेथड पर क्लिक करें अभी आप इसे स्क्रीन पर नहीं देख सकते लेकिन जब आप इसे कंप्यूटर पर करेंगे तो आप इस ऑप्शन को देखने के काबिल होंगे आईएम इंजन में ग्लोबल सेटअप पर क्लिक करें स्किम इसकी तरफ से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हिमायत करदा तमाम जुबानों की फहरिस्त दिखाएगा इसमें हिंदी, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु मलयालम उर्दू वगैरह समेत ज्यादा बोले जाने वाली हिंदुस्तानी जुबानें होती हैं हमारे सबक के लिए हिंदी और कन्नड़ा मुंतखब होना चाहिए अपने कॉन्फ़िगरेशन को महफूज करने के लिए ओके पर क्लिक करें इस बात का यकीन करने के लिए कि स्किम की तब्दीलियों से असर हुआ है हमें मशीन को दोबारा चालू यानी रिस्टार्ट करना होगा ऐसा करें और इस सबक पर वापस आएं। अब हम लिब्रे ऑफिस में कनाडा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक करें हम मेन मेन्यू में टूल्स और ऑप्शन में जेली यानी सब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स देखेंगे इस बॉक्स में लैंग्वेज सेटिंग्स और फिर लैंग्वेजेस ऑप्शन पर क्लिक करें कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट तरतीब के लिए फाल चेकबॉक्स पर क्लिक करें अगर ये पहले से ही मुंतखब नहीं है बरए मेहरबानी CTL ड्रॉप डाउन से कनाडा को मुंतखब करें डिफ़ॉल्ट तौर पर यह आपकी लोकल लैंग्वेज की तरतीब कनाडा के तौर कायम करेगा ओके पर क्लिक करें हम कनाडा और अंग्रेजी में एक जुमला टाइप करेंगे हम बराहा तरीकेकार नूडी तरीकेकार और यूनिकोड फॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे हम आखिरकार फाइल सेव करेंगे अब हम इसकी वजाहत करेंगे खुले टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में Ubuntu GNU Linux supports multiple languages with LibreOffice type करें कंट्रोल की को पकड़कर रखें और स्पेस बार दबाएं स्क्रीन के नीचे दाएं तरफ एक छोटा विंडो खुल जाता है आम सूती यानी फोनेटिक तरीके कार जो कि तरीके कार की तरह है इसमें टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कनाडा के एन आईट्रांस को मुंतखब करें अगर नूडी कीबोर्ड तरतीब चाहते हैं तो कनाडा के एन के जी पी पर क्लिक करें मैं के एन आईट्रांस इनपुट तरीके कार का इस्तेमाल करूंगा जो कि सादा है इसीलिए शुरुआत के लिए आसान है सार्वजनिक तंत्रमशा अंग्रेजी में टाइप करें आप देखेंगे कि कनाडा टेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कंट्रोल की को पकड़कर रखें और स्पेस बार दबाएं। विंडो गायब हो जाती है हम अंग्रेजी में टाइप करेंगे इस तरह कंट्रोल की प्लस स्पेस बार हमें अंग्रेजी और दीगर मुंतखब जबान के बीच जाने में मदद करता है बराए मेहरबानी अरकावतों का इस्तेमाल करते हुए नूडी में टाइप समेत कनाडा में टाइपिंग के बारे में खास मालूम के लिए wwwpublic softwarein कनाडा पर दस्तियाब कनाडा टेक्स्ट प्रोसेसिंग पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट को देखें हम सिर्फ यूनिकोड फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे जब हिंदुस्तानी जुबानों में टाइप कर रहे हों क्योंकि यूनिकोड आलमी तौर मंजूर शुदा फॉन्ट है लोहित कनाडा यूनिकोड फॉन्ट है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नोट करें कि मैंने आपको कनाडा टेक्स्ट प्रोसेसिंग दिखाई है लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करते हुए स्किम इनपुट तरीकेकार के तहत किसी भी जुबान में टेक्स्ट टाइप करने के लिए इसी अमल को इस्तेमाल किया जाता है आखिर में एक मश्क कनाडा में तीन किताबों की फहरिस्त टाइप करें टाइटल्स का अंग्रेजी ट्रांसलिटरेशन फराहम करें मैंने यहाँ तफवीजी काम पहले से ही तैयार किया हुआ है खुलासतन इस सबक में हमने सीखा कि कीबोर्ड और जुबानों की तरतीबात के लिए लिब्रे ऑफिस और उबंटू को कैसे कॉन्फ़िगर करें हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ तरीकों में कैसे टाइप करें मसलन बराहा और नूडी हमने देखा कि दो जुबानी डॉक्यूमेंट में कैसे टाइप करें दर्ज जेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स का इनका भी करती है और ऑनलाइन टेस्ट में पास होने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर लिखे spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एम एच आर डी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आई सी टी के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब हैं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया